mucho en mi vida. It changed a lot in my life. La llegada de Juan Felipe. Uh, eh, coming, uh, eh, the coming of Juan Felipe. Me hice más responsable de mí misma. I became more, respons more responsible with myself. Y algo mágico ocurre cuando te das la posibilidad de ser madre. And something magical happens when you give yourself the chance of being a mother. Pienso que ser una buena madre es tener... Being a good mother. En general, ser madre o padre, no, no podría yo father. diferenciar en el género. I can make difference between genders. Porque hoy en día hay muchos padres genders. que cumplen el rol de una madre. Because today there are many uh, fathers that take the role of the mother. Así que pienso que ser un buen padre o una buena guía para nuestros hijos radica en el balance que nosotros les proveemos a través de dos elementos, raíces y alas. and wings. Ah, el padre ideal es un hombre Sensible. Que le permita a sus hijos expresar sus emociones. Y que al mismo tiempo sea fuerte. And at the same time be strong. Para establecer límites sanos. To establish uh, limits. El padre ideal es un padre juguetón. It's a playful father. Que puede jugar simultáneamente tres facetas. That can play three roles. Ser eh, maestro. Be a teacher. Ser compañero de aprendizaje. Be a partner. Y también ser alumno. And student as well. Porque es mucho más lo que nuestros hijos nos enseñan a nosotros Because it's more what our children teach us que lo que nosotros les podemos enseñar a ellos than what we can teach them sobre todo en recuperar la alegría and uh, in recovering the happiness y la magia de la vida and the magic of life que a veces se pierde a medida que vamos creciendo that is lost uh, while we are growing up. Para mí ser madre no es una obligación Being a mother for me it's not an obligation ni un compromiso nor a commitment ni una responsabilidad frente a los demás. Nor a responsibility towards anybody else. Es un acto de convicción. It's something of conviction. Y de amor. And love. De entrega. Of giving. Lo entiendo a través de mi madre. I understand it through my mother. Y lo entiendo a través de mí. And I understand it through me. Sea por vía biológica. Uh, biologically o por vía adoptiva. Or by adoption. Estás tomando en tus manos la responsabilidad the commitment de cuidar una semilla of taking care of a seed, of a de nutrirla, of nurturing it, de amarla, of loving it, de cuidarla, of looking after it. Para que esa semilla se convierta en un árbol. So that that seed uh, becomes a tree. Y de frutos dulces y amorosos. And gives sweet and loving fruits. Pienso que la maternidad es la motivación más grande que podemos tener. I think that being a mother is the the encourage the biggest encouragement that we can have. Y puede convertirse en un obstáculo. But as well it can become an obstacle. Solo si no somos capaces de tomar las decisiones if we aren't able to take the decisions coherentes a lo que realmente deseamos. Uh, about what we really want. Ser mujer es una actitud Being a mother, being a woman is an attitude, y ser madre es una cualidad and being a mother is a quality, y ser madre la maternidad es una cualidad del alma. being a mother is a quality from the soul. es una habilidad del ser. It's uh, an ability of the being. Y tiene que ver con la creación. Uh, it has to be with it has it it's related with creation. No solo somos madres o padres de nuestros hijos. We're not only parents of our children. Somos madres y padres de nuestras ideas. We're parents of our ideas. De nuestros pensamientos. Of our thoughts. De nuestros proyectos. Of our projects. Ser madre es la gracia del universo Being a mother is the grace of the universe que se manifiesta en ti manifested in you para hacerte co-creador to make you a co-creator con Dios along with God de una mejor y más hermosa humanidad of a better and more wonderful humanity.